Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Sleepintora y seguimos en Bravely Second en Layer. Vamos a... Aunque ya parezca tengo 7 horas y 25 minutos, no piensen que está avanzando el juego para adelante, ¿no? Sino que mm, me pongo a jugar un poquito para entrenar a los, a los, a los protagonistas y me quedo dormido. <laughs> Entonces, mm, se avanza muchísimo. Pero bueno, vamos a continuar y vamos a ver contra quién nos toca hoy. Ya yo sé contra quién nos toca pero mm, no voy a decir nada, ¿vale? LOL. <laughs> Tiene nueva ropa. Es Jane. Bueno, Jane no, Jan. managed to dig up two warriors of light. Impressive. The Kaiser was right. You're proving a real thorn in our side. Guess I'll just have to take care of you before you cause any real problems. You know this man, you? He's my friend. Or was. made up my mind a long time ago. That was my plan from the beginning. Reduce the Crystal Guard to shambles, from the inside out. Think what you will of me. The wolf walks his own path. now enough chit-chat. Let's get this over with. On your guard, you! Saska. Bueno, he estado leyendo y va a utilizar mm, su técnica Escrima propia que le permite cambiar la postura a lobo llameante para aumentar su ataque y tras efectuar eh, colmillo de lobo que me va a quitar aproximadamente unos 150 de daño va a aumentarme la, va, a aumentar su propia defensa física eh, y también va a poder usar default de vez en cuando para para poder eh, también protegerse él y entonces eso sí que dice que va a ser muy fácil predecir los movimientos para poder utilizar default a la mínima para evitar el, daño del, lobo del lobo llameante. Entonces, para empezar, con Magnolia, simplemente vamos a usar Libra. Con You mm, Default. Con idea vamos a hacer un pequeñito ataque. Y con Tis también. Vamos a tantearlo un poco. <clears throat> Lobo meante Vale. Ahora es cuando va a empezar a, a hacer el ataque de colmillo de lobo. Entonces, a default todo. Bien. Ahora, Magnolia. Tiene la defensa física, la defensa mágica, subida. Tiene menos defensa mágica, así que vamos a hacer que Magnolia aproveche y ataque con calor. Con dardo. You más lo mismo. Pero con escarcha, a ver cuál, cuál es mejor. Idea que ataque dos veces a Yu. Y Tis que ataque dos veces a, Jane. Yu no, Jane. Jane, Jane. Mm, más idea que TIS. Pero bueno. Vale. Todos a default. Ya. Uy, él también se puso en default. Pues nada, todos a default. Ja, ja, ja. Toma. Caquita, te tienes que hacer. Rayo. Tal cual. A ver. Escarchadardo. Ajane. No. Así. Escarcha, dardo a Hane. Y rayo también. No. Terminar. No. Algo hice mal. Espérate que vuelvo para atrás. y rayo tal cual. No. <laughs> ya me hice la picha un lío. Venga, idea. Y tis también, venga. Todo para adelante. dos. ¿Ya está? <laughs> pues sí. Saska. concealing it any further. I, too, stand with the Empire. This, this can't be. That day in the Sanctum, you, you told me to live. Was it all a lie, Sir Nikolai? On the contrary, I meant every word. The last thing I wanted was for us to fight, Master Pew. That is why I feigned death as I did. Why I went to such lengths to persuade you to abandon this fight. possible outcome. This is of grave import, so I will say it once more for good measure. Master Yu, give up this fight. Ignore my advice, and we will have no choice but to kill you, just as we did our comrades. Save your breath, old man. Once he set his mind to something, there's no changing it. So stop standing there like a dupe and let's finish this! Holder of the Fencer Asterisk, the blazing wolf of the Glance Empire, Jan on guard! And holder of the Bishop Asterisk, the Empire's stalwart Oryx, Nikolai Nikolonikov! Jan, Nikolai, the Three Cavaliers, our, our friendship, was it all a lie? Ugh, ah, what's so hard to get? Pull yourself together, you! That's right, you! We have a battle to fight! Jenny Olja, leader of the Crystal Guard's Three Cavaliers. No, I am Eugenie Olja, of Anyas' Avengers, and in the name of Her Holiness, I will strike you down! Vale, era más sencillo de lo que parecía, es solamente pulsar el botón de Start en el combate. Y ya podemos hacer el second. Magnolia. Especial Rayo Perforante contra Nikolai. ¿Me cargué a Nikolai? <laughs> ¡Sasca! No lo dejé ni que se curara. Y bueno, ya que estamos, Vamos a usar rayo aguja contra Hane. Vamos a usar el especial rayo perforante también contra Hane. Y el especial sombra lunar contra Hane. simplemente atacamos. Con Tis. Toma. Fuera, adiós. Pues nada, este ha sido el combate. Eh, bastante jodido al principio, un poco más sencillo al final, pero porque utilicé el, el Bravely Second. Y, bueno, la experiencia que ganamos, el nivel. Subetí, los tengo ahora todos al 11. Menos idea Yu. No menos Edea y Magnolia. Yu también el 12. Y creo que... Mira, Tis gana la aprendiz. Yu sube a 3 el hechicero. Bien, bien. Y claro, mm, como hemos derrotado a dos, eh, a dos poseedores de asterisco, pues vamos a tener dos asteriscos. Uno es el asterisco de Egrimago ahora nos explica un poco cómo es. Dice, el luchador que cambia de postura según el combate, libera poderosos ataques, prefiere espadas a dagas, memoria muscular y esgrima. Eh, eh, bueno, vemos con espadas, con dagas, sobre todo con espadas y dagas. Tiene buena competencia en escudo. Ok. Y vamos a ver el otro asterisco. que es el asterisco del obispo. Vamos a ver qué tal. Dice... <laughs> Ay, qué feo. <laughs> Dice, tarda el doble en lanzar hechizos, el doble de potente. Hábil con magia sagrada, prefiere bastones. Eh, especialidad de propina, magia sagrada es bueno en bastones. Pues nada. Bien. Lo vamos dejando por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like. Y si todavía no están suscritos, pueden suscribirse aquí abajo a la derecha. Y si te ha ayudado, dale like al, al vídeo. Pues nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.